tout j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais parler de la peur et des craintes qu'on peut avoir lorsqu'on débute une business en ligne et comment on peut faire pour la surmonter. Mais avant, assurez-vous de vous abonner à ma chaîne, de cliquer sur la cloche pour rester au courant des prochaines nouveautés et de liker la vidéo. Alors, on y va! La peur. C'est un sentiment tellement grand, qu'on on ressent juste à l'intérieur de nous-mêmes, puis ça nous empêche souvent d'avancer dans la vie et de grandir en tant que personne parce qu'on a peur de sortir de notre zone de confort. Si vous me suivez là, sur cette chaîne, c'est que vous savez que vendre en ligne est très profitable, vous êtes intéressé par la vente en ligne et vous êtes conscient des avantages que ça peut vous apporter mais combien d'entre vous êtes vraiment passé à l'action? On m'écrit souvent pour me dire « Oh my God, j'aimerais tellement faire ça, euh, j'aimerais ça vendre moi aussi sur Amazon », mais ils ont tous cette peur profonde, cette peur de ne pas réussir ou de ne pas savoir comment ça va se passer, mais c'est seulement la peur de la nouveauté, soit la peur de l'inconnu. Mais lorsqu'on a passé à travers du processus une fois, qu'on se familiarise avec le processus, que c'est plus nouveau, mais ben, on n'a plus peur. Il faut se rappeler aussi qu'on a le cerveau d'un homme qui vivait il y a 2 millions d'années. Puis à l'époque, on n'était pas conçu pour être heureux, mais bien pour survivre. Mais cet instinct de survie-là, on l'a encore aujourd'hui et ça peut faire en sorte que ça nous retient de faire certaines actions. Je pourrais être en face là, de l'entrée d'une grotte, d'une caverne, puis je vois absolument rien en face de moi, c'est le noir total, puis mon cerveau dit comme « No way, va pas dans cette caverne-là, il y a un ours dans le fond qui va te manger et tu vas mourir » mais eh c'est bien si j'étais dans la forêt, mais dans la vie de tous les jours, au fond de la caverne, il n'y a peut-être pas d'ours, puis peut-être qu'il y a même un trésor caché au fond, puis je risque de manquer ça si j'y vais pas. Alors, il faut passer au-delà de cette peur pour récolter les bénéfices, soit le trésor. Notre cerveau le de la même manière et ce pour certaines tâches vraiment toutes bêtes aussi. Moi, je me souviens là, que j'avais peur de prendre un téléphone les matins que j'étais malade pour appeler mon patron. Euh, peur de quoi? J'avais vraiment pas. Probablement peur de me faire dire non, tu dois rentrer ou euh, ah quoi, t'es malade, mais ben, t'es dehors. C'est complètement ridicule. Il faut aussi se rappeler qu'on a tous ce besoin inné de grandir. Les humains là, ont besoin de grandir en tant que personne. Et de toute manière, tout être vivant qui est autour de nous pousse, grandit ou se transforme. Donc, il faut savoir grandir et aller au-delà de sa peur parce que vous allez rester dans une zone de confort, ce qui est bien euh, au début, mais après quelques temps, là, il va y avoir une partie de vous qui va regretter, qui va vouloir grandir et s'accomplir. La nature humaine est comme ça. Aussi, il faut être logique. Il va y avoir des pour et des contre. Les pour de commencer une business en ligne et les contre. Puis, si le lipo pèse plus dans la balance, mais juste allez-y, parce que votre cerveau va toujours vous jouer des tours de genre « Ah, t'as pas les connaissances pour ça, euh, t'as pas le support de ta famille, euh, tes amis pensent que t'es fou de vouloir commencer une business en ligne, t'es pas bon en informatique, euh, t'es pas bon en marketing, etc. » En d'autres mots, votre cerveau va vous autodétruire, alors il faut mettre des œillères et juste « go » comme si vous étiez sur un bateau qui coule et que vous vous retrouvez sur une île déserte. Mais qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez vous trouver de la nourriture, vous allez partir un feu, vous allez construire un abri. Puis même si vous n'avez jamais fait ça auparavant, vous allez être tellement en mode survie. Puis vous n'allez pas commencer à faire les coups et les comptes, vous allez juste le faire. Puis si vous êtes toujours un pied dans la porte, un jour vous dites comme ok ouais let's go je me lance aujourd'hui, puis l'autre jour c'est comme oh non je peux pas, bien vous allez toujours revenir à votre vie confortable, puis c'est plate parce que l'être humain là cherche toujours un moyen le plus facile de faire les choses. Alors vous allez euh, toujours rester au même point de départ. Maintenant, il faut vous dire que votre cerveau là, va toujours rendre pire une situation de ce qu'elle va être réellement. Puis souvent, qu'est-ce qui se passe? c'est qu'on craint les choses, nos pensées se bousculent, puis on finit par créer des scénarios de catastrophe. Moi-même, la première, <laughs> je suis une super euh, championne là-dedans. Puis qu'est-ce qui se passe vraiment à la fin? Bien, qu'est-ce qu'on s'était imaginé d'effrayant et pas arrivé, puis souvent, mais ben, ça s'est même très bien passé. Dans le cas contraire, si vous faites face à un échec avec votre entreprise, eh bien, il n'y a pas vraiment d'échec, il y a toujours des leçons. Pensez-vous là que les plus grands entrepreneurs ont toujours eu des succès? Eh bien, non. Euh, j'écoutais justement là, une entrevue avec un très grand entrepreneur web canadien nommé Dan Locke. Il disait là qu'il a vécu 13 échecs en business avant de vraiment en avoir. Puis maintenant, il est suivi par 1,5 million d'abonnés sur YouTube, puis sa fortune est évaluée euh, en ce moment autour de 86 3,85 millions de dollars US. Hein? Ça vaut-tu la peine de se retrousser les manches? Pour finir en résumé, n'hésitez pas un instant à vous lancer dans le e-commerce si c'est vraiment ce que vous voulez parce que plus vous allez hésiter, plus que vous allez euh, repousser le projet, puis allez-y, foncez. Je vous conseille aussi d'avoir un mentor ou un coach sur qui vous pourrez vous inspirer. Si vous avez des craintes ou des peurs, vous allez pouvoir lui en faire part. Puis dites-vous qu'il est déjà passé par là, puis il va pouvoir vous donner des conseils. Puis pour ceux qui se disent « Mais non, moi j'ai pas besoin de coach », eh bien, je vous réponds que même les plus grands sportifs ont tous un coach. On peut toujours se perfectionner, peu importe le niveau où nous sommes. Sur ce, je vous dis à bientôt. Ciao tout le monde!